ამისა ზედიზი გუნდმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა სექტემბერში პარლამენტის შეკრება. ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები გაფრთხილებს საქართველოს სასამართლოს მუშაობას. და შეგეძლოთ დავასტუროთ, რომ მუსიკაშიც არ და რა თქმა უნდა, როდესტური მამას მოგესალმებით. აა პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს ნამდვილადის მრავალმხრივი და რთული პროცესია და ის რაც ხდება დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამემართებაში, ეს არის მართული პოლიტიკური პარტიის მიერ გამოცხადებული ომი ერთ-ერთი ინსტიტუციის წინააღმდეგ. რატომ ვაგრძელებ ასეთ მძიმე შეფასებას ამ პროცესს? იმიტომ რომ თქვენ მოგესწრებათ ოთხი მოსამართლე, რომელსაც ვადა გასდის, სწორედ მათ წინააღმდეგ გამოდის აქტიურად ქართული ოცნება და ქართული ოცნების პარლამენტის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრები. შესაბამისად ყველა შემთხვევაში თუ პროცესები დაიწელება და გადაიდება ეს ქართული ოცნების ინტერესებში შედის, ანუ ამ მოსამართლებს დარჩათ ერთი თვე და ამ ერთი თვის განმავლობაში თუ რომელიმე პროცესის დასრულება ვერ მოხდება, ეს არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ინტერესებში. ანუ იმ კრიტიკულ საკითხებზე და იმ კრიტიკულ პროცესებზე ვლაპარაკობ, რომელიც ეხება კაბელების საქმეს, უცხოური საქმეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად რა თქმა უნდა ქართულმა ოცნებამ შეეცადა პოლიტიკურ დისკუსიაში ჩაათრია საკონსტიტუციო სასამართლო და მე ვფიქრობ რომ მან ეს მოახერხა. აა რა შეეხება თავად მოსამართლეების საკითხს ისინი რა თქმა უნდა მათ ვადა დასვით 30 სექტემბერს და პროცედურები უნდა დაიწყოს, უნდა დასახელდეს ახალი მოსამართლეები, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტად აწყობს ის, რომ ახალი მოსამართლეები ვერ დაინიშნონ, შესაბამისად მათ პრაქტიკულად დაანონსეს თავიანთ კომენტარებში ის, რომ სექტემბერში ვერ მოხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა და მაღალი ალბათობით ეს არის რეალური აა ასე თქვა გამიგმა რეალური პროგნოზი, ანუ მოვლენები სავარაუდოდ სწორედ ასე განვითარდება, და დიდი ალბათობით მომავალი მოწვევის პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა აერჩოს ის 4 მოსამართლე, რომელსაც ვადა გაუვიდა. და რა შეიძლება თქვენ ანუ ბავშვის ბაშვის მიერ დასახელებულ კანდიდატურას დღეს ველოდებოდ და ველოდებოდ ამ კანდიდატურას მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით თავად დავით უსუფაშვილი გააკეთებს განცხადებას, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ რაც შეიძლება აა ისე ვთქვათ, ხარმაზების გარეშე იმუშაოს და ამის პირობა არის ბუნებრივია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყავდეს მოსამართლეები, თუმცა თქვენ გახსოვთ ალბათ, ერთი მოსამართლე ვაკანტური ადგილი ძალიან დიდ ხანს იყო ვაკანტური და ბოლოს შეიძლება წევრით პარლამენტ რომისათანხობა ამ შემთხვევაშიც ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელების არის ის რომ მაქსიმალურად ხელი უნდა შევუწყოთ იმას რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იმუშაოს გამართულად ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა ეს შესაძლებლობა არის ის რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაასახელოს კანდიდატურა იმიტომ რომ მას ეს უფლება აქვს კანონით მინიჭებული რაც შეეხება უკვე რამდენად გავაეს კანდიდატურა, ეს უკვე პარლამენტში არსებული ფრაქციების, პარლამენტის წევრების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხია. თქვენ როგორც ფაციენტის მაგიურობის კანდიდატი, ერთი კონკურენტი ყავთ, აი ის მიიჩნევთ თქვენს მთავარ მეტოქეს. მე არ გამოვყოფდი ესე განსაკუთრებულად არავის ყველა კონკურენტს ინდივიდუალურად პატივს ცემ და მზად ვარ მათთან განსახ კონკურენციაში ვერ ვთავო. კონკრეტულად საუბრობთ რაც შეეხება ქალბატონ სალომეს, ქალბატონი სალომე მიიჩნევს, რომ კარდაკარციარული ეს არის მოძველებული მეთოდები, მაგრამ მე არ ვიცი ჯერ სოფიოში პრაქტიკა, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი თქვიდეს, რომ მოქალაქეებთან მისვლა არის და მათთან საუბარი, ასე ვთქვათ, მოძველებული პრაქტიკა. მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი შეცდომაა. ასევე ამურჩევლებს მინდა მიმართო, რომ დამოუკიდებელი ერთი депутатი პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ის ან ვერაფერს ვერ გააკეთებს და თქვენი ხმა იქნება დაკარგული, იმიტომ რომ საპარლამენტო ცხოვრება ცალსახად ნიშნავს გუნდთან მუშაობას, ან თუ თვლით, რომ სალომეზურებისთვის იმიტომ უნდა მისცეთ ხმა, რომ დამოუკიდებელია, ეს არის ქართული ოცნებისთვის მიცემული ხმა. მე მოვიყვანე არაერთხელ მაგალითები დამოუკიდებელი депутатი იყო კობა დავითაშვილი, რომელსაც მარტო პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გააკეთა პარლამენტში და მე თქვენ ვერ ხედავდით მას საერთო სესიაზე. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს მე გამხსენებდი გია გაჩეჩელაძეს, გია ჟორჟოლიანს, რომლებიც სხვა პარტიას წარმოადგენენ, მაგრამ ისინი ისე შეერწყნენ ქართულ ოცნებას, რომ მათ დამოუკიდებლად ვერაფერი ვერ გააკეთეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ გზას დღეს უკვე კონსერვატორი პარტიაც ადგას. ამიტომ ა ნუ ვიქნებით ილუზიებში რომ სალომე ზურაბიშვილი არის დამოუკიდებელი კანდიდატი ისაც რეალურად ქართული ოსლების კანდიდატი და ის თუ ეცდება განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირებას და განსხვავებული სტრატეგიის წარმოებას პარლამენტში ის იქნება განწირული წარმომადგენლობისთვის ან ის იქნება ცალსახად ქართული ოცნების წარმომადგენელი თქვენმა რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა ქალაქების თვისასწავლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, რომ ეს კავშირში არჩევნებთან და შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ საქმედო სახელმწიფო რესურსის დამოკიდებაზე გულის მოპო სექტორში რამდენიმე ქალაქის თვისასწავლის აღნიშვნას. რა აზრით არის? რომელმა გააკეთა მოგესალმებით? აა დიახ, როგორც წესი, ქალაქის განცხადა ქალაქის დღესასწაულები აღნიშნა ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტების ხარჯზე და თუ ეს ამ დღესასწაულებს აღნიშნა გამოყენებული იქნა წინას არჩევნო კამპანიის და აგიტაციისთვის რა თქმა უნდა მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს რომ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შემთხვევაში მიმოქმედებს სამართლებრივად და აუცილებლად მივმართოთ საჩვენო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და საარჩევნო ადმინისტრაციას იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თბილისობაც და ნებისმიერი ქალაქის დღესასწაული ყოველთვის ფინანსდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან და ამ ღონისძიების კამპანიის წარმოება ნამდვილად დაუშვებია. აცხადებს შედეგებს ახლობელს მოგვიანებით 30 წელს შემდეგ ეკონომიკის პოლიტიკა საქართველოსში გაიზარდა და სწორად შეიძლება ამ მეგობრებს შეხვდა ზემსონი ჩემშავი ცენტრალური დიახდეს უსმენდი, რომ შეიმუშავოს სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელთაც ის შეიმუშავოს მექანიზმებს რუსული აგიტაციის და ჟურნალისტური ძალის წინა. აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ხედავთ საფრთხეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა, ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური პარტია პირდაპირ კამპანიას აწარმოებს, საერთო რეკლამაც კი აქვს ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, კადრებით. რა თქმა უნდა, ეს არის საფრთხის მომცველი. აა იმიტომ რომ გაჩნდა არამხოლოდ მედია საშუალებები, არამედ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ღიად პირდაპირ დაუფარავად აი წევლიან რუსული ფერის რუსეთის ხელისუფლების ინტერესების გატარებას ჩვენს ქვეყანაში ამას არ ძმალავენ და მთელი მათი საარჩევნო კლიპი აგებულია სწორედ იმაზე თუ როგორი კარგი და თბილი ურთიერთობა აქვს ნინო გურჯანაძეს აა რუსეთის ხელისუფლებასთან. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქართული ამომრჩეველი ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება არ იზიარებს ამბათო, ამას ათასწურებს არერთი კვლევა, სადაც ალსახად 70%-ს ქვევით არ ჩამოდის იმ ადამიანების არჩევანი, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს საერთაშორისო კურსი უნდა იყოს სწორედ ევროპული კურსი და ნატოში ინტეგრაცია. აი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესეთ საქართველოს მთავრობამ უნდა შექმნას ტენდენცია არანთის რეაგირების და პროპაგანდასა ბრძოლის კოორდინაციის ჯგუფი. ანუ თუ არ არის საჭიროა ა ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი სფეროა ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ კრიზისების მართვის სამსახური უნდა მუშაობდეს სწორედ ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მისი გარკვეული თემა. საპროცესო სამართლო გამოიტანს დღეს გადაწყვეტილებას საერთო ნიმერებზე დაკავშირებით. როგორც გასაოცარი მე იმედი მაქვს საპილაციო სასამართლო მაინც გაიზიაროს ჩვენს არგუმენტებს, იმიტომ რომ საკითხი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაში თუ ვის რა ნომერი მიენიჭება. რა თქმა უნდა, ნომრის მიენიჭებით ხელისუფლებამ და ქართულმა უძლევამ დაადასტურა რომ ბურჯანაძე და მისი ასე ვთქვათ გაერთიანება არის სატელიტი ოპოზიციური პარტია, ჩვენ ესეთები არაერთი გვახსოვს ისტორიაში, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, რუსეთის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი აქ ასევე არის ის, რომ სამართლებრივი წესები ისევ თავდაპირველად დააყენა სასამართლომ, რადგან გადაც რადგან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრაქტიკულად მიანიჭა პარლამენტის ფუნქციები და მას მისცა ახალი ნორმების, ახალი წესების დარქმის შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც საარჩევნო კოდექსი ძალიან მარტივად და ნათლად ადგენდა იმ პროცედურებს, რასაც ჩვენ მოსაჩვენებთ. ჩარი ბუდიში არის ის საქართველოს ჩარის კაცების დაკრძალვა მე როგორც წავიკითხე ძებმის ასე ვთქვათ პროცედურები დასრულდა და შესაბამისად არ გაგძელ რომ ვერი სამწუხარო ვერი პოვეს ეს ადამიანები, მაგრამ მე არ მესმის გარდაცვალების ცერემონიალის ჩატარება, იმიტომ რომ არსებობს მაგათაც სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც ადგენს ადამიანის უგზო-უკლო დაკარგულად და გარდაცვალების გამოცხადების ვადებს და პერიოდებს ამიტომ არ ვიცი რატომ ჩქარობენ ამ პროცედურების ჩატარებას ეს სულად გაურკვეველია ჩემთვის ათა თავდაცვის მინისტრის განცხადებიდან გამომდინარე რომ გარკვეული გარკვეული იკვეთება ხომ არ ფიქრობთ სადიკვეთება და სამწუხნების ჩატარების საქმესთან დაკავშირებით ხომ არ ფიქრობთ რომ გარკვეულად პასუხისმგებლობა ოფიციალურში მინისტრსაც დაეკისროს მე არ ფიქრობ რომ ეხლა პასუხისმგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ ამ დღეში

საერთოდ შეიძლება ასახოთ აღზრდის ამასთან ერთად იყო პრობლემები ასაერები პროფესორები და მოსწავლეების პროცენტას აა სადაც შემდეგ სამუშაოში გავხსნა ეს კარდიან განსხვავება რომ ეს არის შეკითხვა რაში გვაქვს ვიცი ეს აა რა მოხდა შეიძლება კოორდინაცია იყო თქვენი პოზიციონი იყო აა დიახ, აქ იყო რაღაც კომუნიკაციის პრობლემა იყო პარტიის განცხადება ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მასთან დაკავშირებით გვაქვს გავრცელებული, მაგრამ როდესაც ამ კითხვას ვასწრებთ, მე მგონია რომ ეს იყო ინდივიდუალური კითხვა, ესაც და ეს. ხალხთან გუში პრემიერი იყო. გუში ფოტოგრაფია, რომ ამ რომ ის ამ ხალხში შეიძლება შეცვლა. ის თავის ნაპირება სამაზრო ხალხია. ეს მინარია პროდუქტი. პრემიერი. დიახ. ძალიან საკმაოდ რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ შემთხვევაში ალბათ არ არსებობს ძალება, სამართლებრივი საფრთხე ძალიან ზოგადი ფრაზა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობდა ნება. ჩვენ განაჩენად ლაპარაკობთ ამაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც, როდესაც სუსის მეთოდები აიქნა უცვლელი მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივი რეფორმა ჩატარდა, მაგრამ დღევანდელმა სუსმა შეითავსა სრულიად ის მეთოდები, რითაც მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობა, რითაც მუშაობდა წინა ხელისუფლება, სამართლებრივი აღდგენაზე ლაპარაკი ზოგადია, იმიტომ რომ ეს ორგანო იქცა და სამწუხაროდ მან შეისისხორცა შანტაჟის მეთოდები და ეს გამოვლინდა არაერთი ფაქტით და უკანასკნელ სამწუხაროდ ეს იყო სტურუას შემთხვევა. ამიტომაც სამართლებრივი აღდგენას უნდა პოლიტიკური ნება, არა მხოლოდ კანონმდებლობის ცვლილება, რომელსაც მეტაკლებად ვახერხებდი პარლამენტში, არამედ უნდა ერთიანი პოლიტიკური ნება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ღედაღამე შეუჩერებელი მუშაობა მასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნება აღსრულდეს.